皆さんこんにちは、小木部知です様々なテーマについて話していく知図トークえ今回も学校の校則について話していきたいと思います学校の校則、だんだんだんだん時代を経ることによってどんどんどんどん軽くなってるのかと思いきやどんどん厳しくなっているという実態があるということをこれまで紹介してきましたそのうちの一つ今日はですねスカートなどの制服について注目をしてみましょう 実は学校の制服のスカートの長さこれが厳しく決められているという割合は私30代が経験した数でいうと27.5%だったんですねところが現代の10代が経験している割合というのは48.1%非常に多く増えてるんですねでこのスカートの長さが決められていることなどについて学校の先生などにヒアリングをすると 痴漢対策ですとそうした被害に子どもたちが合わないようにしますというようなことを言っていたりするんですよまたそれとはまた別にですね下着の色が決められているという割合も増加しているんですねこれについては30代が経験した割合ですと1.4%だったものが10代の皆さんが経験している割合ですと11.4%ということで非常に激増しているような状況がありますこちらも下着などが透けたりをすると また痴漢などの性被害に遭いやすくなってしまうあるいはそうしたようなところで派手な下着をつけることによってまたレズ上を煽ってしまうというようなことが説明されていたりしますただこれらの言い分というのは多くの疑問点というのがあるんですね例えばスカートの長さが実際に長い人とスカートの丈が実際に短い人この人たちの痴漢の被害率というものを比べてみると数パーセントの違いはあるんです でもその数字より大きなインパクトを持ってる数字というのが別にありますそれは制服があるか制服がないかというような数字の違いなんですね制服があるというふうに答えた人はそれがブレザーであれセーラー服であれボレロであれ他の種類の制服であれ制服であるというだけで 50%近く、50%弱の人たちが痴漢被害に遭うというふうに答えています。一方で、制服がないというふうに答えた人の痴漢被害の割合というのは28%くらいまで下がるんですね。つまり、スカートの長さよりも、えー、具体的には制服の有無 の方が痴漢被害に対して影響を及ぼすということになってるんです。ということは痴漢被害を避けるためということを本気で考えるのであれば制服をなくした方が合理的だとも言えるわけですよね。そのようにいろんなデータが語る実情というのは多々あります。しかしながらこの語り方にも注意しなくてはいけないんですね。つまり痴漢にあったのは制服などの服装で誘っていたからだというような ある意味ではその性被害に対するセカンドレイプというものを助長する語りにもつながってしまうんですね。あなたがアバズレだったから、あなたがビッチだったから、あなたが誘うような格好をしていたから、あなたに隙があったから、そうしたような格好で性被害者たちをパッシングするような向きというのは現代でも多くありますそして学校の校則についての語り方がそれを助長してしまうということが起こりうるということも注意が必要でしょう なお下着の色なんですけれども白が本当に熱状を煽らないかどうかこれは別問題ですよねまた例えば白の下着というのは実はとても透けやすいこれ学校の校則が話題になった時に複数の方が、えー、検査をしました、えー、白い布にいろいろな色の布を重ねていってどの色が透けやすいか実は 赤色なんかはとても透けにくかった一方で白に白を重ねるととても透けやすい浮きやすいということが分かったんですねそしてなぜか知らないけれどもこの社会では白の下着に対してある種のファンタジーを抱く人たちもいたりをするあるいは相手がおとなしいからこそ逆らってこないだろうということで痴漢などの性暴力のターゲットにするという人も存在するわけですこうしたことを考えると今言われている制服や、えー、下着 これに関する校則の言い分というものもいろいろ疑問が出てくるということも分かりますいろいろな事実に基づいていろんな検討をしそしてさまざまな当事者たちの人権というものを一番に考えた上で議論を進めていくそうしたような議論を加速することが校則問題においては必要なのではないでしょうか小木一樹でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまた このチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします